بس تعال اقول لك اقول لك اقول لك بس تعال بس تعال والله ورب انك كفو بس افتح مايك افتح مايك الو ورب انك كفو ورب انك اسطوره بس على كيفك على كيفك يا اخوي فيك كانك بريعصي كانك ربي كانك حصين طفر منا ومنا Awesome.